Tuhan bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormatmu Cemerlang bagai serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku so Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Ku So